નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તમારું સ્વાગત છે અમારી આ ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં તો આજે તારીખ સત્યાવીસ જાન્યુઆરી બે હજાર બાવીસને વાર ગુરુવાર સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટયાર્ડના બજાર ભાવ જાણતા પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો નીચે આપેલા લાલ બટનને દબાવીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો જેથી તમને દરરોજ બજાર ભાવ મળતા રહે કપાસ અગિયારસો એકાવનથી બે હજાર સિત્તેર ઘઉં ત્રણસો એક્યાસીથી ચારસો તોતેર જીરું એકવીસો પચાસથી તેત્રીસો ને નેવ એરડા અગિયારસો ત્રાણુંથી બારસો ને ચોવીસ રૂપિયા તલ એક હજારથી બાવીસો ચાલીસ બાજરો ચારસો એકથી ચારસો એકત્રીસ ચણા સાતસો પચાસથી નવસો ને બાવીસ મગફળી ઝીણી એક હજાર નવથી અગિયારસો ને તેતાલીસ રૂપિયા મગફળી જાડી આઠસો નેવથી અગિયારસો ને સત્તાવન જુવાર ચારસો અઠ્ઠાવનથી પાંચસો ને બેતાલીસ સોયાબીન અગિયારસો સન્નુંથી બારસો ને અઠ્ઠાવન અજમો એક હજાર દસથી એકવીસો ને એંસી રૂપિયા ધાણા તેરસોથી સત્તરસો ચાલીસ તુવેર છસો અઠ્ઠાણુંથી બારસો ને બાસઠ તલકાળા એક હજારથી ત્રેવીસો અડદ સાતસોથી બારસો ને એકોતેર રૂપિયા રાય તેરસોથી તેરસો સિંગદાણા એક હજાર એક્યાસીથી તેરસો ઘઉં ટુકડા ત્રણસો અઠ્યોતેરથી પાંચસો ને સત્તર સિંગફાળા બારસો પંચોતેરથી બારસો ને પંચોતેર રૂપિયા